यहाँ पे देखो ये लिब्रा ऑफिस खुला है ये कॉलम नंबर वन दिखाई दे रहा है ए बी दिखाई दे रहा है सी डी तो अगर मान लो कि इसमें से हमें एक कॉलम हटाना हो तो कैसे हटेगा शॉर्टकट की के माध्यम से तो कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करोगे माइनस क्या प्रेस करोगे माइनस जैसे ही प्रेस करोगे तो देखो एक कॉलम हट गया यहाँ पे टू दिख रहा है पहले वन दिख रहा था दिख रहा था ना फिर मैं इसको अंडो कर लेता हूँ कंट्रोल जेड से देखो फिर से मैं दिखाता हूँ जैसे मान लो इस पे क्लिक रखा है ठीक है और यहां से कंट्रोल माइनस कर रहा हूं सी देखना सी है थ्री लिखा हुआ है यहां ठीक है यहां से कंट्रोल माइनस किया तो थ्री वाला गायब हो गया तो ये शॉर्टकट की है जिसके थ्रू आप किसी भी कॉलम को हटा सकते हैं ठीक है यहां देखो फिर से मैं हटा रहा हूं ये हटा दिया फिर इसको सेलेक्ट करोगे एक सेल पे ही ना है ये ये सेल है तुम्हारा और अगर पूरा सेलेक्ट कर लेते हो तो ये कॉलम हो जाता है तो कंट्रोल माइनस करोगे तो पूरा कॉलम गायब हो जाएगा फिर इसको सिलेक्शन में ले लो जिस भी कॉलम को सिलेक्शन में लोगे वो गायब होता जाएगा हटता जाएगा ठीक है समझ में आ रही है बात तो डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस समझ में आ रहा है कोई दिक्कत